Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, мистер Гудман, и я сегодня покажу и расскажу, как делать превью э, в Pixel, Pixel Web. Вот. Чтобы написать на этом тексте, нужно либо два раза нажать на него, либо, ну, сейчас покажу. Например, пишем мой ник. Вот. все написали. Из такого вот. Можно было вот тут так же вот написать. Но давайте больше. Вот. Как раз. если ролик наберется 10 э, лайков, я расскажу и покажу, как добавлять свои шрифты. Вот. типа такая тень. Вот. Вот. Так. А, Вот. Я обводку нажал на строк шадов на шадов и мир шадов. Это секунду для вас, а для меня, ну, не знаю, сколько времени. Через раз, два, три. Самая лучшая группа в, в, по, по Бравл Старсу это Spikes Качурс. Ка... Ну ладно. Вот. А, тут вы слушаете бустануться в Бравл Старсе. Либо за 50 рублей скид на каждого брамблера. Это космо... Кос... космоскины. Вот. Вот как они создавали. Ясно. Вот круто тут все. Тут можно моды скачивать на всякие. Э, ну, моды короче, ска скачивать. Вот много ну, всего. В общем, э, крутой паблик ВКонтакте. Ссылочка вы найдете в описании. И приступайте дальше к просмотру. И, кстати, знаете, почему, э, знаете, что я сейчас делаю? Правильно, э, превью. Э, сейчас вернусь через раз, два, три все, вот я и вернулся. А, вот ну, типа, тут типа превью вот, да. Ну, вот. Вот. Вот. Я даже на ваших глазах добавлю эффект. Вот поэтому даже. Смотрите так. Вот строк выбираем вот это. Можно сделать так, но я не советую, что так сделать. Вот. И потом Эмбс. Типа солнце светит. Вот. Тогда 3D можно сделать. Вот это такой, такой шедов. Вот. Круто, короче. СПС ну, под этим роликом не берется. 10 а, лайков то я выпущу, как устанавливать свои шрифты. Вот прям свои шрифты. Именно свои шрифты. Шрифты свои. Вот. Всем спасибо за просмотр. С вами был я, мистер Гудман. Всем пока.